قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وأتى بخبري الله صلى الله عليه وسلم في فرميتي بشتوانان نشان باورة ورقل بنوي بشتوانان نشان نورية